bin So happy. Und rechtzeitig zu Pilgermesse. Jetzt muss ich noch rausfinden, wo er ist. Ich hab's geschafft. 240 oder 260 Kilometer. <laughs> Ich bin glücklich.